вами я Влад. І сьогодні мені на пошту прийшов телефон, який я заказував своїй сестрі. І сьогодні вона буде його розпаковувати. Нас зустрічає отака коробка создателя е, магазина, ну, самого магазину, з якого ми заказували. Тут нас зустрічають стікери сразу. <laughs> Хороші. Оцю бумажку ми не будемо дивитись. Дивимося далі. Це чек. А оце просто теж якась е, не нужна бумажка. І в нас е, коробка з телефоном. Розпаковуємо далі. Тепер треба перевернути коробку і відкрити скотчик. Блін, у мене ногті немає. Секунду, а скотчик. Е, а скотчика нема вже. Ладно, давай просто відкрий коробку. Тільки акуратно, щоб телефон не випав. О, сам телефон достаємо через оцю от штуку нижню. Не, не через цю штуку нижню, через верхню, бачиш? Цю штучку. Доставай. І доставай. Секунду, ти поки що телефон відложи і подивися на цю от пленочку. Тут е, є 90 ГГц е, частота е, обновле, обло, обновлення екрану, 13 мегапікселів камера, 5000 мА заряду акумулятора. Супер буст е, систем Optimization, щоб телефон не глючив. І йдемо далі до коробки. Відкривай далі коробку. Доставай, от що це, по-твоєму? Чехол. Да. Е, В комплекті йде силіконовий чехол для цього телефона прозрачний, щоб можна було Не насол... а то на ньому відпечатки зараз. насолоджуватися його красотою. <laughs> Дивися далі. 13 місяців гарантія. Отут на бумажці написано. А ну прочитай, що там ще далі на бумажці. Ай, фіг, прочитаємо. Дивіться далі, що там. Кабель зарядки? Якого, по-твоєму, він типу? Не знаю. Type-C. Це О! Type-C. А це блочок. Давай глянемо, наскільки він вавт. Він на 500 мілі... 500 міліампір? 60 ГГц 240 Вт. Ну, 100. І наше зустрічається вже я можна вийти. Ну, е, лопа, е, ложечка для вставлення сім-карт в телефон. Е, ми коробку розібрали, так? Да? А давай зразу вдягнемо телефон в чехол. Ось я вже натягую. Надягуй. Пауза. правда, можемо вже перейти до включення телефону. Включай. Техно. Андроид. Ну, конечно, Андроид, Что, iOS думаешь? <laughs> Нет. Наклеечки, я такая рада. Ну, наклей, наклейками все ради. Ты будешь рада. О! Телефон? Вау! І далі запуск телефону така анімація красива. О, Тут же стоїть е, українська мова. Почати. Ой, е, країна. В тебе країна. Вибери собі країну, не йди Україну. Де ж? Листай. Казахстан. Я ж мені вибрати Казахстан. Буду Казахстан. Узя Україна. Далі. Е, Під'єднайтеся до мобільного разів. Якщо у вас є сім карти, вставте їх. Пропусти. Давай пропустимо, потім вставимо сім карти. Під'єднайся до мережі Wi-Fi, щоб все можна було хорошо. От, е, наша мережа Wi-Fi, ти поки що приєднуйся. Все, ми підключилися і умови використання. Е, Я не розумію, хто читає ці умови використання і політику конвертаційності, так що можна просто прийняти і далі. Підготовка телефону. Подождаємо, поки він буде підготовлюватись. Тихо. Скопіюйте додатки і дані з, через обліковий запис Google. Ну, не копіювати. Хто буде користуватися мой, цим пристроєм? Е, Я чи дитина? Звісно е, ж ти, правда? Ну так. Да. Давай. Е, приймаю, приймаю условия. Ось, прийняти кнопку. не показуємо обліковий запис. О, е, Ти можеш виключати оці резервні копії всі. Геоданні. Щоб за тобою не слідили. Приймай. Приймай! Що ще можна зробити? Це фінальні настройки. Змінення фонового зображення, розмір шрифту. Поки що і нема що, зробити, так що ні, дякую. Ще можна строїти параметри безпеки, лише екран блокування, обличчя чи відбиток пальця. Давай лише екран блокування. Це просто провести пальцем. Ну, І вибирай пін-код, пароль чи графічний ключ. Графічний ключ. Давай настраю графічний ключ. І да, от такий от показ. Щоб розрости телефон, потримайте. Якщо вийняти вбудований акумулятор, телефон буде пошкоджено. Ну, почати. Все, іде початок роботи. Тепер ми подождемо, поки він вийде на головний екран. О! Вже картинка красива нас зустрічає. І тут зарані за... Я бачу тут зарані установлений Facebook, хай група, інструменти, асистент, примаркет. Зараз ми вернемося. Ми скачали Аїду йдемося. І зараз я вам буду розказувати характеристики. Сперва розкажемо про систему, яка стоїть на цьому телефоні. Це Techno Mobile Limited, Techno KG5K, сам бренд Techno, плата KG5K. Сам цей телефон на е, базі Android 11. Тепер дивимося на процесор. Процесор тут 64-розрядний RMV V8. Названня точно Unisoc, не помню. Дисплей тут 720 е, е, на 1612 або 1612 на 720. 6,56 дюймів. 60 ГГц обновлення екрану, але ну тут можна зробити більше. Тепер Дивимося на мережу. Чого? А, диви! Можна сортувати до інструментів, да? Давай. Е, Інструменти Аїда. Де? Аїда не запускається. Е, Аїда вилетіла, напевно, то, що обновлявся при, при маркеті приложення. Далі йде акумулятор такий звук тут. Акумулятор. Зараз 70%. Розряджається. Здоров'я акумулятора добре. Температура низька. Напруга 3829 вольт. Ватт, е, Лічильник зарядів 3471 мА і ємність 5000 мА. Android, ви тут про Android говоримо. Версія Android 11. IP30, рівень патчу безпеки 22.06.05 і він без рут доступу. Погано. Ну, ну, е, відео ми будемо заканчувати. Нам він е, дуже сподобався. Надіюсь, і вам. Будемо пробувати його в роботі. А вам, надіюсь, якщо понравилося це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Всім удачі і всім пока! Чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра, чундра, чундра чундра чундра чучундра, чундра чучундра, чундра чучундра, чундра.